Pagi kita kembali hai assalamualaikum welcome back to my channel sis nash mk <laughs> okay guys untuk video kali ni um, mungkin video ni orang lain um, pernah buat cuma orang hanya makan saja so ini hari hari ini saya mau bikin itu petai blended uh, so macam mana rasa dia sejum lah kita start now ok so let's go guys So guys yang baru masuk tengok YouTube channel Sid Snatch MK kan? apa kata sambil korang-korang tengah mendengar saya sambil ni korang cuba tekan button subscribe like share dan komen dan turn on notification di bawah okey okey jom kita start dah okey guys bahan pertama diu diu diu diu diu diu diu diu diu diu diu diu diu diu diu diu diu mestilah kita ada petai kita makan ni menggun, uh, kita blend ni uh, satu kita buat petai petai kosong tanpa gula tanpa apa petai dengan uh, uh, blended uh, chocolate lepas tu satu lagi tanpa meng, uh, tanpa reaction muka kita kena minum air ni macam ais blended biasa so apa tengok ni jom let's go guys Okay guys, uh, yang ni petai dia Petai dia uh, Aku ambil dalam 3 biji setengah macam tu Sebab dia ada jenis yang macam Dia besar Tak ada Bahan kedua Coklat je Of course lah coklat Tak ada coklat tak boleh hidup So yang ni blender eh Kita blendkan dia Kita masukkan Petai uh, minta maaf dekat sini dekat video dah video ni kali ni budak kecil jangan jangan tiru eh okey yang ni kita buat sikit dulu nanti kalau rasa-rasa macam sedap kena letak coklat chip ke dalam ni okey coklat kurang agak-agak oh kurang agak-agak aku nak letak gula ke tak eh? Hmm, tak aku tak nak ah. Aku rasa aku nak letak susu sikit pad uh, nanti dekat cawan lah. So Jom. So kita nak letak air. Sekejap eh. Letak sikit je. Okay, then Okay then So, kita blend sekarang Wow, cantik. Sekejap eh, kita letak ais. Sekarang kita nak buat yang ais punya. Allah tak tahu dah apa yang jadi. Ni eh, kita nak tuang. Okay guys, untuk uh, yang kali ni aku nak buat uh, hiasan supaya dia bagi cantik ni gelas dia so tunggu sekejap eh tunggu sekejap tau ni uh, aku terpaksa jalankan uh, um, kita ambil coklat tadi coklat chip dah ada uh, air coklat eh. Okay guys, kita terpaksa guna coklat, tambahan coklat ni Oops, oh, sorry sorry Ni, buat keliling dia Okay, kita dah jadi macam ni kan tengok jalan eh Okay guys, ni kita dah letak ais Okay ala ala ala tai kuku lah macam tu lah. Okey, ni eh. Bodoh hawa mu. Okay guys, sekarang kita nak letak susu. Hmm, sebab aku tak, tak confident lah kalau kosong. Sebab benda kita tak pernah rasa kan. Tapi challenge kita try buat juga. letak macam ni je Okay guys, tadi uh, aku letak kat, kat atas ni susu kan Dia dah datang gelam kat bawah Okay, eh, kita letak campur Ni taburan yang biasa dia then, kita letak ni And then satu lagi menu utama dan yang ni akhir sekali video kali ni aku take main tag hisa lena kekap aku ni gila ke api? kita letak lagi letak ni lah bagi macam uh, bagi macam uh, cantiknya macam tu ok ok ok dah, dah. banyak sangat kan tak terasa pula petai dia kan So, jom let's go kita rasa. Okay guys, air kita dah siap. Sebelum tu kita nak montage dulu, okay? So, Okay guys, kembali lagi dengan si Snatch MK. Bobotai, <laughs> bobotai guys. Tapi tak perlu. Okay, bau sedap sebab coklat kan. Ni kalau coklat, baik aku buat air coklat je. Tapi dah challenge, aku buat juga. Bismillah. Try eh uh, pertama kita nak nak no reaction kita kena habiskan ni aku kena tunjuk kat korang aku kena habiskan bawah ni susu aku ingat nak buat kosong tapi aku pergi ke balik tak yalah banyak, banyak cawan dan banyak masa sebab ni aku nak buat cepat-cepat je and then aku edit and then aku post terus so jom kita rasa guys Bismillahirrahmanirrahim Just cucuk-cucuk coklat sikit tau Lepas tu Petai tu normal lah Dia rasa macam Kau rasa macam Kau makan nasi dengan petai Macam tu kau rasa Tu pet- tengah-tengah aku letak petai tadi Eh. Karena aku rasa kena rasa juga eh aku kena habiskan juga. Aku tak nak bagi orang. Aku tak nak bagi tak bagi ke adik aku sebab <laughs> nanti dia muntah. Ni kena habiskan. Korang nak tahu tak Dia auto jadi pahit sebab apa Sebab Dia punya Petai tu Aku tak acuhkan betul-betul lah Tu jadi pahit gila Sebenarnya sedap gila Sejumpa aku cakap Ni tinggal suku lah, Suku baru Sekejap eh Dia kalau petai dia Ancur sedap Kalau petai dia tak ancur Kau rasa macam Kau makan dengan nasi ha, Macam tu lah Okay guys, kali ni aku akan speedkan sikit uh, speakkan sikit cerita ni so aku tak nak lah panjangkan sikit kan kesimpulannya dekat sini kan um, bagi aku korang baik korang jangan tiru challenge ni sebab bagi aku uh, challenge ni adalah challenge aku sendiri dan orang lain pun tak pernah buat so kalau yang biasa yang tak biasa dengan makanan-makanan pelik dengan air-air yang pelik korang jangan cuba Tapi kalau korang nak cuba Persilakan tapi Sakit perut tanggung sendirilah Tu dia jawab Okay uh, ah, Aku tak tahu sakit perut ke tak Sebab dia coklat tau Sebab aku suka coklat Campur dengan petai Petai macam lah Kalau rasa-rasa korang nak buat Buatlah Tapi sakit perut Aku tak tak tanggung <laughs> Tu je lah Ambil risiko sakit perut je lah tapi kalau rasa-rasa nak mencuba tu apa salahnya kan? So, tinggal sikit. Aku akan minum sampai habis. Okay, eh, tinggal sikit. Okay guys, tinggal sikit lagi. Aku sudah terus. Sorry guys, air pun dah habis sebab tadi mulut penuh, memang tak boleh nak bercakap. Sebab dia coklat. Tapi petai tu mungkin kurang sedap lah. So guys, sampai di sini saja video kali ni. So yang kalau yang suka untuk video SMK kali ni, korang jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen di bawah dan turn on notification di bawah tiu tiu tiu tiu tiu, Okay, Kita jumpa di next video. Bye, peace out.